فالفكرة الأولى أن الشياطين ليس لهم سلطان على الإنسان إلا إذا اعتقد بهم الإنسان أو أشركهم مع الله خضع لسلطانهم توهم أنهم ينفعونه أو يضرونه ابتغى النفع عندهم استعاذ بهم التجأ بهم أراد أن يكيد لإخوانه من الإنس عن طريقهم إذا فعل هذا مسه شرهم ومسته همزاتهم ودفع ثمن شركه وبغيه وعدوانه غاليا. الآن السؤال المهم هل يلقى الجن هل يلقي الجن للإنس علوما وأخبارا؟ أما العلوم والأخبار التي يمكن أن يلقيها الجن إلى قرنائهم من الكهان بالمناسبة لا يمكن لإنسان يتعاون مع الجن إلا أن يكون كافرا هذا قول واحد لأن من أدق تعريفات الساحر هو الذي يتصل بالجن وقد قال عليه الصلاة والسلام من سحر فقد كفر من سحر فقد كفر فأي اتصال بين الجن وبين الإنس هذا اتصال هدفه إضلال البشر ولو تزي هذا الذي يتصل بالجن بألف زي وزي لو كان له زي ديني لو لبس عمامة خضراء هو عند رسول الله كافر لأن هدفه إيهام الناس أن بيد الجن النفع والضر